Чи нэг хүүг барьчих шиг боллоо. Гүнзгий амьсгаа ав. Би харъя. Бай. Өнөөдөр э, маш сонирхолтой зүйл хийх гэж байна. Дөлгөөгийн гарны зүрх сэтгэлийнхэн гүнд нь кинон дуу хийж үзэх юмсан гэдэг нэг тийм мөрөөдөл байдаг. Дөлгөө ингэн заа. Дөр аав наа аваад явсан. Одоо жишээлбэл чиний блогийг үзэж байхдаа ч гэдэг юм. Ямар ямар шүстэй ярьд юм гэж бодогдсон гэж. Шүсэн сонсогдсон. Нөгөө шүсээ гэж юм ерхий онцлог болсон шүү дээ. Тэр бас цааш тачсан шүсээ гэж хавчих. Юу юм бэ? Шийдээ яриад байгаа. Усаа ууж агаад ярьж байгаарэ. Тийм биш тийм. За чи тэгээс яг дуу оруулсан сэтгэлдээ хэлээч. Яг ямар байсан, юу мэдрэгдсэн? Тэгээд амар амархан амархан гэж бодогдсон ч үгүй байна амар хэцүү байна. Дэлгүүнөөгийн гар нэг бас нэг тийм нэг цаа нэг хурган тий зүрх сэтгэлийнхэн гүнд нь нэг кинон дуу хийж үзэхээсээ гэдэг нэг тийм мөрөөдөл байдаг. Тэгээд тэрийг өнөөдөр гүйцэлдүүлэхээр жинхэнэ оригинал одоо Canon дуу гэдэг студи дээр очих гэж байна. Тэр мөрөөдлийн гүйцэх гээд хайртай залуу нь ярьсараа байгаад тэр студийг зөвшөөрүүлсэн байдаг байгаа. Хамт ажиллаж байсан Алтан шагаа маань Алтан шагаатайгаа яриад тэгээд цаатах чинь окей хүрээдрээ гэдэг. Тэгээд өнөөдөр Алтан шагаагийн студи дээр очиод тэгээд дөлгөөнөө жинхэнэ одоо Canon дуу оруулахад ямар байдгийг яруу тодор нь мэдрүүлэх гээд одоо зорж явна студ рүү. Би өөрийгөө амар олон янзын хоолой гаргаж чаддаг гэж боддог байхгүй юу уул нь. Гэтэ хаяг очиод э, кинон дээр дөө оруулахлаар чадах нүггүй юу. Ингээд нөө нэг э, хүмүүс кинонд оруулж байгааг харахлаар л нэг барчих юм шиг санагддаг. Барчих юм санагдал. Дээрээс нь Аазгаа хөдлөөл би ингэж үцхийсэн гэж амар боддог байхгүй юу. Гэтэ бол хизээч тэгж үзээгүй л дээ. Ганцаараа ингээд байж та нэг удаа ингэж бодчихсон. Би юу н хідэн төрлөөр инээж чаддсан бол гээд. Аа. Тэгээд би ганцаараа инээж үцээ. <laughs> Ингээл заяа. Ингээл заяа. Яа дөрөв. Одоо тав дахь нь болохоор. Тий. Гэх мэтчлээ ингээл би инээж үзсэн. Тэр чи чадах юм шиг санагдсан. Тий. Гэж. Гэж мэгээл. Чиний на инээд чи ингээд сонсохоор дандаа тийм дайсны талын инээд байгаа. Тийм үү. Очиж. За гэж мэгэл. Ингээ би нэг өдөр ганцаараа сууж байгаад ингээд олон янз бүр инех гэж үзлээ. За. Тэгээдсэн сүлдээ өөр толгой өвдөв. <laughs> Тэгээ өнөөдөр явж доо оруулахтай амар баяртай байна. Би ингээд олон танихгүй зэрэг нэг дор харчгаараа шууд өөрийгөө ингээд автоматар төгччихдэг. Тэгээд энийг эвт гэж болсон маш хичээж байгаа. Амар сонин би миний бүх дуу халах болчдөг заяа. Тэг ингээ амар хаяах яарч мэрэ мэдрэлтэй гэдэг байхгүй. Танил болоод эхлэхээрээ би ингээ аягүй чөлөөтэй байгаа л инээ чанаал маазраал ингээ ярьч чаддаг. Чам тийм айцдаг уу? Байдгүй. Байхгүй юу? Чи тэгэл үүр шууд гараал За одоо тайсан дээр одоо тэгээд гүмд гараал зүр гэл ингээл ингээ ярьчихна гэж юу? Тийм. Яар сэхнийн тийм үү? Тийм би тайзан дээр юм хөдөлдөг юм чинь надад тийм айц юу гэж байж. Гэтэ чамд байсан уу? Аа мэдээж хүүхэд байхаас эхлээл юм хөтлсөн учраас тэл тэр нь байхгүй болол алга болсон байдаг. Тэгвэл би одоо тайзан дээр ч юм уу эсвэл олны дунд олон удаа орох юм бол энэ маань гайг болж магадгүй юм тий. Аа техник байдаг л тий. Техник ээ. Тэр нь ямар техник гэдэг заагаад өгөөч. Би яг одоо очихоос өмнө хэрэгжүүлмээр шүү дээ. Одоо чи сурч амжих бай. Тийм үү. Яг яахсан. Орохоос өмнө гад зуу татчаад. <laughs> тийм техник байдгүй шүү. Тийм техник байдгүй. 100 татдаг техник. За тэгвэл э, өөр яаж болох вэ? Орхосоо өмнө тасгал хийчт юм болоо. Нэг 10 сониачаал гараал их нилээн задарсан юм байна. Амьсгаатай тий. Сониач амжихгүй. <laughs> Би бол нэг 5 э, сониачнаа. Тэгээ сониагаал орох юм бол яг яах юм шүү. Орохдоо бүр цаанаасаа нэг тийм ирч хүчтэй. Сайн бай цаана. Аа тий. Ха ханд оруулах лээ. <laughs> Жанго мó. Бараг тийм юм шүү. За нэг тийм аа тэрийг бас туршиж үзэх хэрэгтэй юм байна. Нэг чанга дуулчаад оруулгаагүй юу? Жохон гайц мэт чарлж орж. Аа чи наатгаа алтан шагаагаас л асуугаа. За за би яг энэ нотыг алтан шагаагаас асууна. Доо оруулгын ажил студид хэрхэн яаж ажилтیں۔ Ер нь доо оруулалт гэдэг нэг кинон дэр хичнээн цагийг одоо зориулдیں۔ Тэ За наадах эдрээ бүгдийг сайхан очиж асуу шүү. Асуу харин би асуу. Тэгээд мартчихараа. Би шүүд ороод шүүд яг ингээд нөө бантаал ч юм уу эвгүй адил орох гэдэг яг энэ бэлэн гурван асуултаар шүүд асууна. <laughs> Яг дуурлал ингээд нөө цаасаа барьцсан. Дуурлал явж яснаа. Ингээд бантэн штэ чадаж матахгүй тэгсэн дундуур нь юу н доорлог айцаа хэрхэн ярьж даван тоглох вэ <laughs> шөлөөр юм яриа. За за за тэгээ студиэр очиад уулзъя бай. чи миний алтан шар байгаа юм шиг. Сайн байна уу? Аа, нэрийг үү? Нэрийг үү? За гараад ир. За гараад. Хм? За танилцуулъя. Та та танилцуулчих. Та та танилцуулчих. Улааг <laughs> үзэж байгаа юм. Аа, за за. За намайг Гамбаалт гэдэг. Аа. Тий. Би бүтээлч студид дуу оруулагч хийж байгаа. Одоо нэг 12 жил дуу оруулж байгаа. Аа, тийм хаа сонсон чи яг Солонгоски нөөдөд авсан санагдаад. Сая сонсон чи. Зүгээр зүгээр. Осоо байна уу? Танилцъя. Намайг гэрлээ гэдэг Аа кинонд оруулаад 5 жил орчим болж байна уу? Сая бараг 3 3 4 юу яадаг тийм шүү дээ. Нээж нэмээд нэг тийм имэтэн жаахан охинтой нэмэгтэй хүмүүсийн чинь нэг онцлог нь жаахан хүүд бас дууруулдаг байхгүй юу? Аа анханасаа дөрөө хувааж авчиж байгаа л. Аа тэгэнгүүтээ тэгэл хуваагаал нөгөөдхөө харангуут ян зүр болол гинт ингээ имэ ярьж итл араас нь гинт хүү ээж идэх байхгүй тэгэл чинь тэгэл гэлэн салгуур тийм дүрдээ хувирал мэдрээл тэгэл. Тус нь бол ингээ бичдэг юм байна тий. Одоо зөвхөн хүүхдийн хэсэг хэсэг гэхгүй ингээ шууд ингээл бүгдийг нь шавчдаг юм тий. Тий. Зүгээр ингээ урт талд нь ингээ хүү, имээ тэгэл уки энтергээ нэр мөрнүүд ингээ бичсэн мэт байхгүй. Дэлгөөнөөгийн асууж байгаа нь болохоор ингээ зөвхөн хүүхдүүдийн төвж эхлээд дууруулаад дараа нь имээ би тэгээ батцсан байхгүй. Тий биш л дээ. Үргэлжлээ хүүхдийн бичсэн. Юу яа, гэхдээ ялгаатай. Нөгөө ам барилт хийн штэ. Ам барилт хийх юм бол тос тустай авдаг байхгүй юу. Одоо жишээ нь яг нөгөө нэг цаад эдгээр шоу бүр байхгүй болгож жагаад одоо нэг хөөхтэй кино одоо үлэг гөрүүлийн ертөнц сая хөөхтэй кино гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ам барилтан дээр бол яадаг байхгүй юу. Тос тус нь авна. Яг зэрэг бол авах бас хэцүү байдаг. А энэ яг дагаж уншиж байгаа юм дээр бол бүх газар л юм тэгэл текст байж хат салгаа салгаал хөөхт дээр оруулаад ээж дээр оруулаад эмээ дээр оруулаад тэгэл явчихдаг байхгүй юу эмээ байжснаа охин нь болоо буцаа эмээ болохдоо охиныхоо олоор андуугаар андуураа уншдаг бол яадаг бол сонсоод салгаад тэгээд айл болоход салгаж л явна шүү дээ салгаж явж байгаа л андуурах маа зөндөө байна уу тэгээ үеийн хоёр эмэгтэй хад бас ингээ ялгагдчихжээ шүү дээ Тий, тэр зүйлээс тий зан характераар нас тэгж ялгадаг байхгүй. Тэгэхгүй бол хоорондоо амар адилхан хоолойны өнгөтэй эмэгтэйчүүд бас байж болно шүү, тий. Тэгэнгүүт нэг нь жоохон ингээд нэг амар галц цогтой ингээд галцсан юм шиг, нөгөөдг нь арай нэг жоохон даруух юм шиг, тэгэнгүүт яг нэг хоолойныхаа өнгө аясаар тэгж характераар нас ялгадаг байхгүй. Тийм бол хүмүүсээс нэх анзаарахгүй. Хэдэн секундэд хоолойгоо өөрчилж чинь чистэй чистэй ерөөсөө зарим нь шууд л орно тийм учраас шууд өргөжлүүлээл орохгүй. Секунд ч өрөхгүй хаад. Тэгээд энэ чинь л манай мэрэгчдийн онцлог байх тий онцлог. Тэгээд дээрэс нь аюул олон мэрэгчлэр бид нар чинь ингээд энэ ороод үтчихэж байгаа байхгүй юу? Имч багш. За тэгэл одоо ямар л нийгмийн ажил байна тий бүх дүрд нь бид нар ороод үзсэн байгаа байхгүй тэр чигээс амар гой бахархмаар тийм байна тий тий суулгаж бэлтжээд уншихуу эсвэл шууд ингээл нэг хальт хараал уншихуу оо ер нь бол тэгэл хойноос ингээл баян кино орж идэг болохоор чинь тэгэл сүүл сүүл рүүгээ бол гайгүй орчин тий. Анхандаа бол яг сурж явахд бол тэгэл тексттэйгээ маш их ажиллана. Ер нь бол эн чинь гэхдээ айгүй их асар хэцүү ажил шүү. Ер нь бол хүмүүс ингэ бодохдоо айгүй амархан ажил гэж боддог. Хүн болго юм уншиж чаддаг юм чинь хин ч гэсэн хийчихнэ гэж боддог байхгүй юу? Тэгэхэд яг үүний эрэхтэй тийм биш ингээд анх ингээд нэг сар болдог хүн ер нь баг байхгүй тий. Хэдэн сар яам бэлдэн дахин дахин хэлнэ. Одоо зарим хүн гэх чинь бүр 3 жил дагалт. Би одоо 3 жил дагалтчиж одоо энэ мэрэгчлэгийг сурсан гэж бодохгүй. Төлгөөнөө сайн мэдэхгүй. Тийм үү. Төвшөө бол мэдчихэж байгаа. Би бол яг бас нэг тий. Тэр нь тэгэл ер нь кинод тоглох ямар байдаг, кино хийх дуу оруулах ямар байдаг гэж юмс л хэцүү шүү дээ. Яг л жүжигчин гэж явдаг. Бид нар ч орчуулгын киноны жүжигчин гэж явдаг. Үгээр л яг жүжигчин. Одоо ингээл хоёр хүн үг хэлчих те. Мэдлээ ирхмээ гэж хоёр хүн үг хэлчих гэхэд гаднаас нэг хүн оруулаад ирхмээ. Тэр хүн яагаад ч хийж чадахгүй шүү нэрээ. Одоо одоо төлөө нэг байхгүй. Тий, одоо тий. Гэтэл тэр хүн 100 оруулна. Тэгэхээр оруулаад текст уншуулаад үзүүцээ. Тэгэхээр одоо яах вэ? Амархан байна уу? Тэгээд мэдрүүл гэж. Өөрт нь мэдрүүл. За, студ гэж нэг юм байдаг байгаа. Дөрөв хийгдсэн байг юм байна. Оо, Canon ингээд энэ дээр гартай юм шүү, тэ. Чи наа. За, ингээ ханын албатын го мод реклэгцээ учраас дуу сайн авдаг юм шиг байна. Энэний цаана одоо юу аахгүй нөгөө чолоо хүн гэдэг чи чилөө. Аа, зөв тий. Чилөө хүн хийгээд тэгээ ингээ араан зангидаад тэгээ ингээс аахгүй. Бас нэг хэдэн өдрийн ажил болсон. Хугарлаа тооцоод энэ чи бас нөгөө нэг студи юу чинь нэг химжилт химжилт хийгээд бас нөгөө янз бүрийн юмнууд байдаг хөөх. Тэгээд тэр мөрөө бүгдийг тооцоолол. Одоо нийтдээ ер нь хэдэн жүжигчин байгаад байна кинонд оруулж байгаа. Одоо манай дээр бол э, ерөнхийдөө дөрвөн жүжигчин байгаа. Тэгтээ тэгэл ирж очин тэгэл 10 гар. Байнгын л ингээл хөдөлгөөнтэй л хэвчээ шүү дээ. Хоёр дуун найруулагч яг үндсэн ажилтай. Телевизчин бол яг өөрсдөө нөгөө үндсэн програмын юмд анхаарад одоо туслан гүйцэтгэж юм уу те яг ийм компаниуд байх ёстой л доо. Яг кинонда дуу оруулдаг. Тэгээд энэ театрын кино бас байна. Тэгээд энэ телевизүүдийн кинонууд байна. IPTV ч гэсэн ер нь юу яд ч дуу оруулалт хийлгээл явж байгаа л да. Ер нь бол ингээл зэгцрээл байгаа. Тий, зэгцрээл аа. Ер нь яг ном ном журмдаа ороод байгаа байхгүй. Одоо тэгэл энэ боловсрол телевиз ч гэдэм энэ газруу чи яагаад ингээд бас өөрсдийнх нь хийсэн контентууд нь амжилттай яваад байгаа гэж бас энэ юм байгаад байгаа байхгүй юу? Яг өөрсдийн хийх юмдаа төвлөрөөд тий бусад тэр э, одоо энэ киноны ч гэдэг юм уу энэ юмнуудаа яг хийх ёстой нөгөө компаниудаар нь хийлгээд ингэ явж байгаа ч бас айгүй хөдөлгөөн хийдэг хийдэг улсууд нь чаддаг чаддаг юм аа л хийгээ явах хэрэгтэй тий. Аа дуу оруулалтын бас нэлээд юунууд байгаа. Студиуд сүүлүүд бас нэлээд хэдэн студиуд бий болж байгаа. Тэгэл бас хоорондоо ингэ өрсөлдөөн байна, өрсөлдөөн байна гэдэг чинь эргээд эн чинь чанар байна тий. Чанарын төлөө л өрсөлдөн шүү дээ. Аль юмаа чанартай хийж байгаа. Тэд нар цаашаа юмаа хийгээд л зарчим дээр л явж байгаа юм л та. Энэ өөрөө айгүй тийм юу байгааз бөхчм бөхчм пүнк гэх юм бид юм те. А миг нь ийм миг гэдэг юм шүү дээ. Ингээд донд нь тавьчих тийм юм те. Бичдэг эдитэлдэг юм байна. Аа тийм доо дамна дамнаас суучих. Шил мэлээ зүгэл заяа. <laughs> Дайл болохоор ийшээ сааш. Мөр мөрөөр өгзөг өгзгөөрөө гэж суушдаг. Чавч мавчлаа. Бай. Бай. Мм. За аюутач тэгээ киногоо эхлэе. Харж байгаа тэгээд дөрөө хуваарльчий за. Тэрнийг дуулдуулж байсан удаатай хатан хаан талархсан сэтгэл ингээл явах юм уу те? Тийм юм байна. Аа за. Тэр уртлын үйлбэрэ жаахан татчих. Дүлитл гэж явах уу? Найруулагч аа. Дүлитл үү? Заавал ингэх ёстой юм уу? Айл өхөө. За энэ хэр насны хүүхэд? Бараг би явах юм. За бараг л чи явах юм байна. Сайхан төлөвлөж аваа. Ингээл дээрээ мууга мөрлөөд цаавал инх өстэй маха аль өхөө минь нуугас нуугас нуугас нуугас нуугас тэг тэнд байна бод бод бод тэр байна тэр байна тэр байна бод би чадахгүй нэ бод бод бод энэ нэмэх байлаг дагараа энэ татны нэмэхтэй гэлөө тэн зулаа явах юм байна да за <coughs> полиг дагараа яг полиг дагараа за полиг <coughs> хагаа явчмаар юм шүү Жэдч тэгээ ирэх эмхтэй юм шүү. Эмхтэй эмхтэй хамаагүй үстэй. Тот төр чинь. Гүй эмхтэй тот энэ чинь төрчүүл яах юм. Үндэг үндэг шагаа төрхөндөө. За явал явчих яач гайгүй. За айгу төвхтэй одоо бас ингээд дөрөв мэддэхгүй. Би чинь бүр бүхэл бүтэн яг кино дээр явж явж явж байгаа сүулт нь өө ин чи эмхтэй байсан юм байна штэ гэж мэддэг үе байдаг байхгүй байна. <laughs> Эмхтэй дахиад бас дүр байдаг. Тэгээд тэр чи ахаад эхнээс нь явуулж байгаа байхгүй. Нэгэн цагт ер бусын чадвараараа олонд танигдсан өвөр мөцнийг эмч байлаа. Тэр амьтдтай ярь чаддаг. Ногос! Ногос! Ногос! Ногос! Тэг тэнд байна. Бод, бод, бод. Тэр байна. Тэр байна. Тэр байна. Бод. Би чадахгүй нэ. Бод, бод, бод. Чи зариудаар алдаж болохгүй. Хараач. Тэр нэг амтаа онцгож Ушагарэ. За наашаага. За микэн доош. Аа за. Свэ. Өө тийм жоох хөвгт биш те. За. Өшөөгөөрэй. Чи нана юу хийж байгаа юм бэ? Би яралтай ажиллаар Booking.com-ийн ор. За. Booking.com-ийн. Ингээд одоо гоё ярих гэж хэмүү тэгэж хичээгээд хэрэггүй. За. Зүгээр л ерөөс наа чи нэг юм жүжигч юм байна шүү дээ. Тэгээ наа чи кино амьдралтай тэгээ өршөөгөөрөө чи наа юу хийж байгаа? Би яалтай ажиллаар бүкингийн ордноос ирлээ. Тэгээ зүгээр ингээд харьцаад яриад байгаа. За яриа гэсэн. За. Өршөөгөөрөө чи наа юу хийж байгаа юм бэ? Би яаралтай ажиллаар Booking.com-ийн ордноос ирлээ. Шүлс. Шүлс дуурч юм. За. Өшөөгөөрэй. Чи нана юу хийж байгаа юм бэ? Би booking Аа би яаралтай ажиллаа. Би яаралтай аа за. Аа одоо эндээс орно гэсэн. Аа тийм байна тий. За. Би яаралтай ажиллаар booking gaming орноос ирлээ. Шүс. Шүс. Уяна тийм үү? Аа. Хөө хинжүүр амар чухал гэдэг юм шүү дээ. Ус яасан уу? Ус авсан уу? Би яралтай ажиллаар Booking.com-ийн орноос. За нэг уншчих, уншаа. Уншаа зүгээр юм байна. Би яралтай ажиллаар Booking.com-ийн орноос ирлээ. Энэ John Dulittle-ийн гэр мөн эсхийг хилээд өгөөч. Амар шин сонсогдд юм бэ нэрээ. Чухал. Одоо эн чинь болохоор ийм байгаа шүү дээ. Энэ одоо ойд ингээд явж иш нэг газар руу очихгүй. Тэгээ зүгээр энгийн нөгөө одоо чи ингээд жишээ нь өөрийгөө ойд байсан бол би төсөөлөөд ингээд одоо тий. Одоо яг энэ охины оронд л гэсэн үг байна тий. Яг энд очсон тэр хүнээс юм асуух гэж нэг хүнд үйлчлэлтэй байгаа шүү дээ тий. Тэндээс асууж байгаа болохоор би яарлаа. Аль болохоор энийг харж уншихаас гадна тэрийг тэрийг дотор бодож яг тэр та надад хэлээд өгөөч гэх нэг асуух марктай. Би бол зөв шүүд унших гад байж шүү дээ. Хамгийн гол нь чинь ярьж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг л энэ хүний оронд энэ эмгтэй юм. Энэ эмгтэй орон живжиглэнэ гэсэн үг. Энэ сайн юм биш Би өөрийгөө эндхийн ганц хүн гэж бодож байна. Калахарын зангадаас гар харга байхгүй тун эргэн загвартай. Чи нэг хүүх барьчих шиг боллоо. Би харъя. Найц. Хармааргүй. Зүгээр л явуулчих. Гүнзгий амьсгаа ав. Докард чинь див дав байгаа. Жон битгий. Энэ өмжийг Эрдэнсийн сан хариуцаж энэ газрыг хаана одоо шинэлэх хэрэгтэй байна. Шинэлгээ? Шинэлэх хэрэгтэй. Хаасаа нарийнхаа хүүхдээ ингээл үү? Аа за. Охин шиг юу яа таа. За за. Охин дээрээ хоолооч нь хөгчтэй дэнэ гэсэн. За. Энэ өмчийг Эрдэнсийн сан хариуцаж энэ газрыг хаана? Одоо ингээд авах газрыг хаана? Тэр нас орвол энэ өмчийг Эрдэнсийн сан хариуцаж энэ газрыг хаана? Эрхэм дээдэс энтхийг онгон тагшнаар нь хадгалсан. Тэр нас орвол энэ өмчийг Эрдэнсийн сан хариуцаж энэ газрыг хаана? Чич яг наан чин. Яг наана. За эргэлж дууслаа. Чи явж хатан хаан туслах ёстой. Хүмүүстэй ажил. Эсвэл байшин барих. Эсвэл усан дор. Ингээд болчихлоо. Хөөх чадаж байна шүү дог. Чич яг наан чин. Яг наана. Кевнэс хараагаа салгаж болохгүй шүү медиа алдуулагч нь гарсны дараа ууртаа тогшин болж магадгүй. Аа заашаач. Яваад өгнө үү? Хоцорчгүй. Хоцорчих шиг боллоо. Яа, ямар сонирхолтой. Тийм бас амархан ажил биш. Тийм тэгээд Хүмүүс болохоор за за унш чаддаг юм чинь. Бич тэгсэн оруул нэтэр гэл боддог. Тийм биш үү гэстэй. Ар араас одоо ингээл чи хүртэл ингээл сайн уншиж хахад араас чиний дүр чи ингээд гарч ирээд байгаа үстдэг. Нэг дүр дээрээ чадахгүй ингээд гац мацаад хахад тэнцэн хар араас нь өөр дүрнэ гэ тээ холилдож орж ирээд тэрвнийг алдахгүй хоолоогоо гэлс хэлж хилээдсэн чи би юу вэ зүгээр нэг амтам амтам биш зүгээр нэг охины дүр дээр л би чадахгүй байгаа байхгүй Тэгээ ер нь бол дуу оруулах гэсэн ер нь бол хилдэ хамгийн одоо төвөгтэй гэдэг юм уу жоо хэцүү кино бол нөө хүүхэлдэйн кинонууд үүдэг хүүхдийн кино. Яаж байгаа сайн хүүхэлдэйн шиг кино эс тээ. Тийм хүүхдийн кинод яг үгүй хэр нөгөө айгүй их нөгөө ур чадвар айгүй их гардаг. Тэгээд ажлын 5 хоног 6 хоног ч юм ингээ ажиллаад өвгөрөө ингээд 1 жил 2 жил 5 жил 10 жил саяны залуу болвол 12 жил ажиллаа гэдэг шүү дээ одоо уурхай дотор байгаа юм шиг ийм орчинд одоо цэврээтүүлэхэд бол ингээд битүү ингээд доторлын доторлоод ингээд пүг гэсэн ийм агааргүй юм орчим болсон. Тэр сая жишээлбэл би тэрийг ороод гарахад эхний солонгос кинон дуусаад араас нь хоёр бүрийн хэмжээний нэг ангит кино гэж юм тий. Тэгэхээр чин тэр чин 3 цаг 3 цаг 6 цаг ингээл бараг 9 9 8 9 цаг одоо удаа ажиллах юм байна. Тэгэхээр бол үнэхээр толгоо молгоо өвдөхөр ийм хүнд нөхцөл байдгийн байна. Тэгээд орой ажиллаад хараад эн чинь нөө технологи дэлгэц үзэж байгаа. Тэгэнгүүтлээ микрофон тэнд бичиж байгаа, чихвчээр сонсож байгаа. Тэгээд нөгөө технологиуд бас тэнд ажиллаж байгаа орчин учраас оройд нь хортлогоо тайлж сүм уудаг гэж тэгжээ. Тэгээд энэ миний сонсон чинь маш хүнд нөхцөл байдгийн байна. Би хизээч ийм доор хүнд нөхцөл ажил гэж бодож байгаагүй зүгээр л амар гоё юм аа л гэж бодож байсан хэдий ингээд сайхан ажиллажсэн өдөржингөө ингээд ярихлаар чинь орой угаасаа амар ядардаг шүү дээ. Чи тэгээс яг дуу оруулсан сэтгэлдээ хэлээч. Яг ямар байсан? Юу мэдрэгдсэн? Би надад дуу. Надад дуу. Чиний бодж ирснээс өөр байсан баг. Тэгвэл яг юу нь өөр байв? Тэгээд энэ влогыг чангаая гэж. За одоо ингээд хүн дуулахаар нэг дууга хоолго удирдах чаддгүй шүү дээ дуул чадахгүй хүмүүс юу гэдвэл нөгөө нэг ингээл нэг тооннуудаа солиол гэл одоо <laughs> яг хүслээрээ тэр дууг дуул чаддгүй нэг тийм мэдрэмж надад байдаг байхгүй юу сая бол яг кинонд оруулсан чи яг тийм байла би жоохон охины хоолоо гаргамаараа ирнэсээ чадахгүй ингээд яг тэр хоолоо ингээд дотор төсөөлчөөд тэр нь хоолойны өнгийг гаргах юм өнгөд надаас юм миний одоо л байгаа энэ хоолойны өнг хөгшин өнг гараад болдгүй <laughs> Ингээд 13 морьтой жоох ох яриад тах чинь тэнцээ нэг 30 идтэй хүүхэн яриад тах. Дэрэс нь намайг захиж хэлсэн би сая л мэдлээ. Байсгээл шүлсэ шүлсэ гэл байн хэлсэн. Дөмн нь хизээж ингэж бодож байгаагүй. Тэгээ сая шүлсэ шүлсэ гэнгүүт нь юу лээ гэд. Одоо ингэ ярихтаа байн шүлсэ одоо зэлгэж шүлсгүй ярьж сурах ёстой юм байна. <laughs> Амар хэцүү юм аа. <laughs> Энд төвшөө яа их маалгараа байна ёо. Намайг бүр өөрт нь өөрийг мэдрүүлсэн ингээ баяртай явам шүү. Хөлийг болгочлаа гэ. Тийм зааж. Төвшөө өмнө хөлийг болгоцсон. За. Оо нөгөө юу яах нь вэ? Баахан Москва Москвада хийдэг хийгсээр өчөө сэтгэлээ унгаад явуулдаггүй юу? Гүү гүү зүгээр зүгээр санаа зовлтгүй. Тэгээд харин тэгж яриад яа надаа сэтгэл унгаа явуул. Ээ зүгээр ямар ч бараа үчи сэтгэлээр барагтай байна. Тийм. Хатгүй гайгүй байх. Тэр мөрөнд ингээд дараалсан хэлэх байжээ юу дуусчаа. Зүгээрээ зүгээр асуудал шүү. Тэрийг хийгээд өгшөө. Аа. Яг бэлдээд ингээд одоо жишээ нь эн чинь аа тийм бэлтгэлтэй ингээд камын унших байгаа хүн чинь юу гэж тэгэл шүлс мүс ингээд чөлөөтэй асуудал байх үед тэр чинь ааха асуудал суул дамны дахал масал хийгээд байнга нэг уншиж мушаад ингээд юм бол тэр мөр нь бол асуудалгүй болчихно Тэгээд ерөнхийдөө бол болохоор юм байна шүү гэж хэлэх гээд. Аа за ер нь бол тэгвэл хаядаас кинонд оруулж байгаа зүгээр л юм байна тий. Тийм хурж ирээд ингээ манайдаа хурж ирсэн мэрж болсон шүү. Мм за. Сэтгэлээр унаарай. Асуудалтай байгаад болохгүй болохгүй болохгүй байсан байхгүй шүү. Авах юм бол бүр байхгүй гэж ойлгоод ирсэн чи гайгүй байна гэж. Оо за за. Сэтгэлээр унахгүй шүү. Оо за за окей. Баярлалаа.